farita arte inventita Saluton kai bon venon a nia nova episodio. mi tui donas la parolon a nia medito restu con ni con medito con ni dankon Saluton, cae bonvenon al mia nova Zamenhoffa medito. Hodiau mi volas leghi cae mediti cun vi sur gazetarticolo e la Esperantisto el la iaro 1890. Temas pri longa articolo, chi est titolo estas Regularo de la Ligo Internazia de Esperantistoi, Kai mi legos el pagio 6 dec ses cae ses dec sep, pli precise la paragrafo in quin en la unua pagio quion mi mensis, cae la paragrafon nau el la dua pagio quion mi mensis. Paragrafo 5. La ligo consistas el aparta i cluboi. Kiwi estas fondata en diversai urboi kai urbetoi per la iniziativo ne iniziato sed iniziativo tutto interesse de la tie logiantai amicoi de la linguo tut monda. Rimarco, en uno sama urbo povas existi quelcae cluboi. Paragrafo 9. Ciu clubo laboras tute stare, kai se gi volas, gi povas exter la regularo comuna de ligo, el labori por si ancao sian propran regularon. La diversa cluboi inter si correspondas, consiligias, helpas unu alla alia, sed trovas sin en nenia dependezzo uno de la alia au de la academia. La el tiro quium mi electis hodio por cum mediti venas el uno el mal successoi de Zamenhof. Nome la fondigio de la Ligo Internazia de Esperantistoi, tutmonda Ligo, facte, kies fondigio neniam realigis effektive. Do, kial gi ne funcciis? la regularo ne estis suffice bona? Lau mi la regularo estis ehm, tre bona facte, char Zamenhof vidis la gravezon de urboi cae rubetoi por estigi la comunumon de esperantistoi sub formon de reto. Do, se oni consideras hodiau che principe nestas tiom da differenzo inter internazia conveno, loca conveno, kai compreneble landa conveno o zia conveno se vi preferas pro la uh, eh, fatto che ci ai ci pro la fatto che ciui ein convenoi estas faratai per rete, eble se ni consideras che oni povas ec fondi clubon en virtuala urbo a urbeto eble la estontezo de la esperanto vivo redonos gravetson alla loca e cluboi chi es criso estis granda cae longa long daura mi diru char uh, do mi ec esperantigis uh, en la fruae naudeca iaroi cae ecte tiam eh, la gravezzo de loca e clubo i mar altigi splica i pli tra la iaroi. Do, chiun vi pensas per tio? Ni cum meditu, donu reagoen, cae ciel ciam, dancon pro atento, gis morgau, cae antauen, sen fine.